हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स एक सवाल जो आप सभी के मन में जरूर आता होगा वो ये कि टैली सॉफ्टवेयर किसने बनाया था टैली जब शुरू शुरू में आया था तो इसे बनाया किसने था और इसे आ, आ, उनका नाम क्या था ठीक है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ टैली सॉफ्टवेयर अलग अलग देशों में प्रयोग किया जाता है लाइक यूएई e में प्रयोग किया जाता है ठीक है सऊदी अरब में प्रयोग किया जाता है इसी तरह से इंडिया में भी और बांग्लादेश नेपाल वगैरह ऐसी कंट्रीज में भी काफी ज्यादा ये यूज में लाया जाता है टैली सॉफ्टवेयर और ये टैली सॉफ्टवेयर जिन्होंने बनाया था उनका नाम था श्याम सुंदर गोयंका जी हाँ दोस्तों उनका नाम था श्याम सुंदर गोयंका जिनका जन्म पंद्रह अक्टूबर सन उन्नीस में कोलकाता के एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था ठीक है और इनके जो पेरेंट्स थे वो चूंकि मारवाड़ी थे तो मारवाड़ी आप जानते ही हैं शुरू से ही अमीर होते हैं तो इन्होंने टैली सॉफ्टवेयर की न्यू रखी थी और टैली सॉल्यूशन जो ऑर्गेनाइजेशन था इन्होंने ही खड़ा किया था तो इन्हें ही हम एक तरह से कह सकते हैं कि फाउंडर थे ये टैली सॉफ्टवेयर के और जिसका आज हम latest version Tally Prime use कर रहे हैं अभी तो टैली आरपी e नाइन भी बहुत सारे लोग प्रयोग कर रहे होंगे उसका टैली प्राइम आ गया है टैली प्राइम जीरो और अब और भी अपग्रेड हो रहा है आगे टैली प्राइम को और भी ज्यादा अपग्रेड किया जा रहा है लाइक टैली प्राइम 1.0 से भी ज्यादा ये अपग्रेड हो चुका है